フォルテおはようございまっちょフォルテですはいおはようございまっちょフォルテですというわけで本日皆さんに経過報告をさせていただきまっちょ木枯らしを最後の国際コンクールがあった時に藤田君の演奏を聴いてね今日僕も弾きたいなと思ってそこからやって、まあ、演奏会とかちょろちょろやりながら時々練習してまあ大体30時間40時間ぐらいいったんかなみたいな感じのね ご報告をさせていただきまっちょ。前回の時は、ちょっとどう、なんか、手は疲れんのんじゃけど、なんかあのー、疲れるけど疲れみたいな。まあまだ全然弾けるんだけど、なんかやっぱ疲れてきたなみたいな感じの印象はありました。弾けなくなるほど疲れることはなかったんですけども、そっから研究に研究を重ね、フォルテは全く疲れなくなりました。その練習法とかを後で公開したいなと思います。疲れなくなったというか、なんかね、うまくいくようになってきたんだよ、ちょっとずつ。 まあやってみますね。聞けるとこまでとりあえず。 よしくださいあれちょっとマジでごめんなさいあれどこにあれ ほんまに、あ、これ結構今日褒められるんじゃないみたいな感じで結構引き取ったんよ。あれ <laughs> ほんまよ。えなんでやろこんなとこのとこ弾けんの が本当に弾けてました。嘘じゃないです嘘じゃないです今日朝から結構練習して結構今日は結構マジであの A 報告ができるんじゃねえかと思ってただいま6時ですあれいやもうこのこの曲はどれほど怖いか改めて感じましたね人前で弾くにはまだまだ早いということがよく分かりました分かりまっちゃいやあれもっと弾けてましたはっきり言ってもっとちゃんと弾けてました本当です まあでもこれは証明するためには頑張ってもうちょっと上手になる様子を見せないといけませんねはいどんな練習をしてたか軽く交換していきますドン分割して弾きましたものすごくゆっくり丁寧にまあこういう練習をねゆっくりずっとやってました 指が動くようになったんだけど通したら弾けなかった今さっきまで本場で弾けてたからでそれができなかったら超ゆっくりやってましたで疲れないように疲れない具合の手の動かし方とか手首の動かし方 こういう動きこういう動きこうじゃないこうこういうこういう動き手首をこういう動きこういう細かな振動をしてたら全然手は疲れませんはっきり言って手は疲れないんだけどなんで弾けなかったのかが分かりません 鼻水出た <laughs> ごめんなさい本当に弾けてました多分弾けてなかったんかもしれんもしかしたら弾けてなかったかもしれんあメンヘラフォルテ発動します弾けてなかったんかもしれん弾けてなかったんかもしれん音はもしかしたら俺は全然弾けてなかったんかもしれんでも大丈夫これからちゃんとちゃんと上手になればいいんだあしすっきり聞いって欲しい音を改めて確認しながらやってます 2個ずつ練習します左手のこの下るところを2個ずつそれ以外のところは基本的に3つで練習します3拍でもう細かく細分化するのが一番の近道だと思ってます僕はね で、それで今までやってきました。ここら辺も最後の。習してます。えっとね、ショパンエチュードは結構対局とかを弾く前の練習の段階で、まあ、1時間ぐらいパーって練習してそこから対局とかを練習したりすることが多いです。 ポルテ君が今抱えてる曲は、ショパンエチュードの革命とカゴラシ。革命はもうあとはちょっとあの音楽的解釈を深めていくっていう段階だから、まあ弾けてはいると。で、コ枯らしはまだできてはないから、こうで徐々にやっていると。あとボロドスと、あとなんかあの秘密の曲たちっていう感じですね。で、英雄ポルネーズとかカンパネラとかは結構なね、 レパートリーとして今後もやっていくっていう曲だから3日に一遍だったりっていうさらったりとかするぐらいですそれ以外はね今新曲をちょっとやっていく最中ですゴローっと変わってまだねあのいろんなものに手をつけてるんじゃねえかとか言われがちなんですけどもまあその段階ですいろんなものに手をつけてまああのちょちょつまみ食いというわけでねいろんなものをレパートリーしていきたいなと思ってますマッチ今日はそんな感じでね えっと、皆さんにね、30時間目か40時間目か知らんけど、木枯らしのね、今の報告というわけでね、本当に弾けてたんです。ですが、今、こう撮影すると急に弾けなくなった。これが本番の小技よくわかりました身に染みました皆さん、ここまで見てくれてありがとうございますよそれでは、グッバイ